Hoje decidi experimentar os shorts do YouTube, por isso fiz aqui um anúncio de jogos mobile, tentando fazer o mais parecido possível com os que aparecem no YouTube. E yeah, como podem ver, é de facto muito difícil fazer uma coisa destas. Demorei um total de 300 segundos a fazer isto. Mas se formos honestos, é melhor que 90% de todos os anúncios de jogos no YouTube, por isso